ために旅立ってシェルチャーずるいわケント君もジャン君もずるいだってそうじゃないジャン君までマジカルゲートへ行けるようになったのに私だけそんなの不公平よ遊びに行ってるわけじゃないんだ俺たちはカイトやみんなを助けるために戦ってるんだよだから私も一緒に戦いたいの無理だって 葵ちゃんは俺やジャンみたいに G コン持ってないじゃんマジカルステーションには選ばれたものしか行けないんだとにかく戦いは俺たちに任せて葵ちゃんはおお ケント君私ケント君やグラディオンのお手伝いをしたいだけなのにぴょこーびっくりしたぴょこカロン先回りしたぴょこ葵ちゃんに嬉しいニュースを持ってきたぴょこよ嬉しいニュースじゃーこれを見るぴょこいや葵グラディオングラディオンじゃないカロンから事情は聞いた葵 マジカルステーションに招待しようえ本当さあ葵カロンと共にマジカルゲートへプラグイットだうんあでもどうやってカロンの頭の上に手を乗せるぴょここうドラゴン今人間が一人マジカルゲートに入ってきたみたいだぜ そのようだなどうするやっつけるか放っておけ誰が来ようとデリトロス様には何のダメージもないそれよりも直樹俺たちにはやることがあるそうだったな <laughs> 今のうちにせいぜい楽しんでおけよシャークをああ最悪。 葵ちゃんは怒って帰っちゃうしろくな獲物は釣れなかったしそれにしてもカロンのやつはどこ行っちゃったんだ参っちゃうよな葵ちゃんにもあグラディオンからだケント大変だよジャンなんでお前がグラディオンの回線を借りたんだとにかく早く来てマジカルステーションが大変なんだ 大変わかったすぐ行くマジカルゲートへブラッ のケントくんあ葵ちゃんなんでマジカルステーションにクラディオンが招待してくれたのよえ何考えてんだよクラディオンは私の気持ち分かってくれたのよクラディオンは誰かさんと違って優しいからやっこあここがオペレーションルームなのねねジャンくんえあうんそうだよ葵ちゃん ごいかっこいいわねどうかな葵マジカルステーションは気に入ってくれたかなうんとってもそれは何よりだってちょっとグラディオンあらあれは何かしらえ何かのスイッチみたいね分析システムの起動スイッチぴょこ分析システムを使えば敵ウェブナイトの性能や特徴を調べることができるぴょこ みたいな私もええ勝手に触っちゃダメだよいいじゃない少しくらいケント君のケチンなあ葵ちゃんもう帰ろうよ俺送っていくからささてと次は格納庫ねやっかもう待ってよ葵ちゃんやれやれ大変だなケントもいい気持ちだぜ 俺様が管理している竜宮エリアはどこよりも美しいよし定期パトロール完了そろそろマジカルステーションへ帰るか何お前はドラグオンいつの間に貴様を待ち伏せしていたのだシャークそうはいくか無駄なことスターダストレー シャークはよお前にはグラディオンをおびき寄せる餌になってもらうそしてケント今日こそお前との決着をつけてやるぜはじめまして 私ハリス川葵ですみんなよろしくねああここちらこそうんあなたがグリフィオンねあなたがジャガオンそしてあなたがフェニクオンでしょオルトリオンとケルベリオンはまだ修復中なのねあガリューンとシャークオンはどこにいるのシャークオンは定期パトロール中だじきに戻ってくるだろう ガリューンはジャンのパソコンに居候なんせ変わり者ですからねまあガリューンたら君は私たちが怖くないのかい全然みんな可愛いわかわいいうんあおすっかり馴染んじゃってる誰とでもすぐ仲良くなれるなんてさすが葵ちゃんぴょこ ちゃんマジックにやられちゃったよいいのかこれでいやよくないこれからは私もケント君たちと一緒に帰るぞ葵ちゃんちょっと話してよケント君話してってばいいもんだな子供の笑顔ってええデリトロスに侵略される前はマジカルゲート中に子供たちの笑顔が溢れていましたうんそうだ一日も早く あの平和な時を取り戻さなければ葵ちゃんいい加減にしてよ何怒ってるのケント君いや怒ってるわけじゃなくてさつまりここじゃいつ何が起こるかわからないんだ危険なんだよ葵ケントの言う通りだよ僕も家へ帰った方がいいと思うジャン君もし戦いに巻き込まれて葵に何かあったら 僕もケントもどうしたらいいかわからないよ。そうありがとう私のことを心配してくれてケント君もジャン君も優しいのねあいやそれほどでもでも心配しないでん何が起こっても私は平気だから さてと次はどこ見ようかしらやっかあおいちゃんってばなあ勘弁してよもうグラディオンケント久しぶりだなケント直樹直樹くん今すぐグラディオンと一緒にコスモエリアへ来いこいつを助けたかったらなシャークオンくそ ドラゴンも完全復活した今日の俺に負ける要素はないぜさあケント100番勝負の続きだ直樹お前直樹君んなんだ葵じゃないかなるほどさっきマジカルゲートに入ってきたのはお前だったのかは葵にまで助っ人を頼むなんて情けないやつだなケント違うわケント君に頼まれたんじゃない私が自分でうるせえ 役立たずがでかい顔すんないいがここは戦場だ遊び場じゃねえんだ役立たずは家に帰っておとなしく昼寝でもしてやがれ直樹くんひどいわ早く来い健太今日こそギタギタにしてやるぜ <laughs> 直樹信じられない直樹くんがあんなこと言うなんてこれが デリトロスのやり方なんだ俺の友達を操って俺と戦わせてこれが俺たちの俺たちの戦いなんだグラディオ出撃だレブダイブグラディオ緊急発進スタンバイグラディオシュート <laughs> 待ちかねたぞグラディオドラグオシャーコンに何をした俺のスターダストレーザーで固めてやったんだ <laughs> さあケント100番勝負の84番目を始めようぜ直樹さあケント君いけない動きを止めるなグラディオン <laughs> しだぜウェブチェンジドラゴンステーションモードプラネットストライクケントグラディオケントウェブチェンジだよしウェブチェンジグラディオファイターモード無駄だケント俺たち勝ちは 動かないぜウェブチェンジドラゴンファイターモード 間を攻撃するとはひどいやつだなラディオン汚いぞ直樹ならばケント一撃で蹴りをつけるしかないよーしグランブレグラディオンお前に切れるか 手も足も出ないだろう悪いがこっちは手加減なしでいくぜあっ来るぞケントブラックホールガ <laughs> グラディオ貴様もシャークオン同様石にしてくれる このままじゃグラディオンとケントがやられるおいら出撃するぜ私も行くぞミーも行きます僕もガリウンと一緒にダメピョコシャーコンを人質に取られてたら手出しできないピョコドラグオンのやつそこまで計算してどうすればいいのですかミーたちはグラディオンとケントがやられるの黙って見てろというのか そんなことできるわけないだろおいら嫌だ絶対嫌だ落ち着いてみんなあおい何か方法があるはずよケント君とグラディオンを助ける方法がうわ勝手に触っちゃダメだよ葵ちゃんあ葵 分析システムピョコン葵使い方わかるピョコンか大丈夫私に任せ 無様な石人形になれグラディオ役立たずは家に帰っておとなしく昼寝でもしてやがれ私役立たずじゃないもん君あ分たわドラゴンの弱点だ火をシャーコンが固めたスターダストレーザーの弱点は クイフェニコンバカなスターダストレーザー破られるなんてくらえアクアルネー の切れ間に光が見える静かにしまったグラディオンめ自由になったかグラディオン今です武器選択グランマグナムブレイクシュート何 <laughs> シュートを受け止めたまだだまだだまだだこんなんで終わりじゃない行くぜドラゴンデリトロス様また青グラディオン次会うその時こそ貴様の最後だ くためって直樹おかえりなさいケント君大丈夫かいケントああありがとう葵ちゃんおかげで助かったよいいのよ私だってケント君と同じ戦士だもんデリトロスを倒すためにみんなを救うために戦うのは当然よえせ戦士って ああ葵は立派な戦士だぜ我々が保証しよう歓迎しますよ葵これからもよろしく頼むぜうんやったぴょこグラディオンチームの戦闘オペレーターアリス川葵の誕生だぴょこどうしてこうなっちゃうわけ僕たちの負けだねケントそういうわけでこれからも困った時はいつでも呼んでねケントくんけえ葵ちゃんにはかなわないや 待てよひょっとしてグラディオンはこうなることが分かってて葵ちゃんをまいっかあんなぜだなぜ逃げ出したドラゴンあの時デリトロス様のお声が聞こえた作戦が失敗した以上長居は無用命を粗末にするなとなデリトロスだとあの腰抜けめ直樹 たとえお前でもデリトロス様の悪口は許さぬあばよドラグオンどこへ行く直樹お前ともデリトロスとも縁切りだ俺は行くぜ一人でケントを倒してやる直樹デリトロス様浅場直樹 わしの命令に背くことは許さぬ結城健人とグラディオンの始末は他の者につけさせるお前は待機していろななぜだなぜ俺じゃダメなんだ説明する必要はないお前は黙ってわしの命令に従えばよいのだけど覚えてろよ この屈辱100万倍にして返してやるぜ相変わらず熱いな直樹君はあそこまで行くと暑苦しいよね次は僕が相手だ今から会うのが楽しみだよ健太君 ついてくるのクラスのみんなも街中の人たちもみんな誰かとくっついてるしこんな時敵が攻めてきたら出撃できないまさかこれがデリトロスの作戦か次回電脳冒険記ウェブダイバーオーロラ地獄ライガオンにプラス 1!